утвержденной прокурором отдела процессуального руководства по уголовным производствам Следственной региональной прокуратуры Донецкой области советником юстиции Борисевичем Николаем Владимировичем и старшим следователем второго следственного отдела Следственным управлением прокуратуры Донецкой области советником юстиции Малым Александром Анатольевичем от 21.09.2016 года. Обвинительный акт в уголовном производстве внесен обращенном 2708-2016 года в Единый реестр досудебных расследований по 4201500000000449 по обвинению Кухтина Янны Петровны в совершении уголовных преступлений, предусмотренных части 2 статьи 28, части 2 статьи 366, части 3 статьи 371 Уголовного кодекса Украины. Кухтина Анна Петровна, 12 11 11 1989 года рождения, уроженка села Хлебодаровка, Волновахского района, Донецкой области, гражданки Украины, имеющая высшее юридическое образование, несудимая, работающая в должности следователя следственного отдела, Волновахского отделения полиции ГУНБ в Донецкой области, зарегистрированной по адресу, Донецкая область, село Хлебодаровка, улица Центральная, дом 114, проживающая по адресу, Донецкая Донецкая область, город Волноваха, улица Центральная, дом 165, квартира 4, 0209-2016 года сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных части 2 статьи 28, части 2 статьи 366, части 3 статьи 371 Уголовного кодекса Украины. Органом предварительного расследования Кухтина а П. обвиняются в совершении уголовных преступлений нарушений, предусмотренных части 2 статьи 28, части 2 статьи 366, части 3 статьи 371 Уголовного кодекса Украины при следующих обстоятельствах. Согласно приказу начальника ГУМФТ Украины в Донецкой области 291 от 0908 2013 года Кухтина Анна Петровна назначена на должность следователя следственного отдела Волновахского РОГУМФТ Украины в Донецкой области. Согласно пункта 1 примечания к статье 364, части 3 статьи 18 Уголовного кодекса Украины, Кухтина АП, будучи работником правоохранительного органа, представителем власти и должностным лицом, занимающим ответственное положение и осуществляет функции представителя власти, осуществляла правоприменительные и правоохранительные функции, согласно статье 2 Закона Украины о государственной защите работников суда и правоохранительных органов. Согласно присяге сотрудника органов МВД Украины, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 28.12.1991 года 382, которая потеряла силу в ноябре 2015 года и действовала на момент совершения уголовных преступлений, работник милиции клянется мужественно и решительно, не жалея своих сил и жизни, бороться с преступностью, защищать от от противоправных посягательств в жизнь, здоровье, права и свободы граждан, государственный строй и общественный порядок. Согласно части 1.5 статьи 2 Закона Украины о милиции от 20.12.1990 года, который действовал на момент совершения уголовных преступлений, одними из основных задач милиции является обеспечение личной безопасности граждан, защита их прав и свобод, законных интересов, предотвращение правонарушений, нарушение их прекращения, охрана и обеспечение общественного порядка, выявление уголовных правонарушений, участие в раскрытии уголовных преступлений и розыска лиц, их совершивших, в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством. Согласно статье 4 того же закона, действовавшего на момент совершения уголовных преступлений, правовой основой деятельности милиции является Конституция Украины, этот закон, другие законодательства, законодательные акты Украины, постановление Верховной Рады Украины, указы президента Украины, постановление Кабинета министров Украины, нормативные акты Министерства внутренних дел Украины, Всеобщая декларация прав человека, международные правовые нормы, ратифицированные в установленном порядке. Согласно части 1 статьи 5 того же закона, милиция выполняет свои задачи беспристрастно, в точном соответствии с законом. Никакие исключительные обстоятельства обстоятельства или указания должностных лиц не могут быть основанием для каких-либо незаконных действий или бездеятельности милиции. Для обеспечения общественного порядка работники милиции обязаны принимать меры независимо от своего подчинения. Согласно пункта 1.4, 17 части 1 статьи 10 того же закона, действовавшего на момент совершения уголовных преступлений, милиция в соответствии со своими задачами обязана обеспечивать безопасность граждан граждан и общественный порядок, выявлять, предотвращать и пресекать уголовные преступления, употреблять с этой целью оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, предусмотренных действующим законодательством принимать и регистрировать заявления и сообщения об уголовных и административных правонарушениях, своевременно принимать по ним решения, участвовать в раскрытии уголовных преступлений в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, содействовать обеспечению в соответствии с законодательством режима военного или чрезвычайного положения, зоны чрезвычайной экологической ситуации в случае их объявления на всей территории Украины или в отдельной местности. Согласно части 2 этой же статьи, работник милиции на территории Украины независимо от должности, которую он занимает, местонахождения и времени в случае обращения к нему граждан или должностных лиц с заявлением или сообщением о событиях, угрожающих лично или общественной безопасности, или в случае непосредственного обнаружения таких обязан принять меры к предупреждению и пресечению правонарушений, спасению людей, оказанию помощи лицам, нуждающимся, установлению и задержанию лиц, совершивших правонарушение, охране места происшествия и сообщить об этом в и подразделения милиции. Согласно пункта 5 части 1 статьи 11 этого же закона, Милиция для выполнения воз возложенных на нее обязанностей предоставляется право задерживать и содержать в специально отведенных для этого помещениях лиц, подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, скрывающихся от следствия или суда, осужденных, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания на сроки и в порядке, предусмотренные законом. Согласно части 7 статьи 223 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователь, прокурор обязан пригласить не менее двух незаинтересованными лиц, понятых для предъявления для опознания лица, трупа или вещи для опознания, осмотра трупа, в том числе связанного с эксгумацией, следственного эксперимента, освидетельствования лица. В нарушении указанных требований законодательства Украины следователем следственного отдела Волновахского РОГОМФТ Украины в Донецкой области Кухтина АП по предварительному сговору с участковыми инспекторами Волновахского РОГОМФТ Украины в Донецкой области Ворошилиным ЕС и Шиманов а. совершили ряд умышленных уголовных преступлений. Следователем следственного отдела Волновахского районного отдела ГУМФТ Украины в Донецкой области Кухтина АП на основании обращений Барда НП и Скринникова о совершении в отношении них уголовных правонарушений 18-12-2014 года в Единый реестр досудебных расследований по 1201405063000155 внесены сведения сведения по фактам краж личного имущества по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Первым заместителем начальника райотдела, начальником следственного отдела Волновахского районного отдела ГУМФТ Украины в Донецкой области Вербицким ЮА 18-12-2014 года поручено Кухтиной АП проведение досудебного расследования в уголовном производстве 12014050630001 559, 18-12-2014 года, в неустановленные досудебным расследованием время и обстоятельства, Кухтина а П. вступила в преступный сговор с работниками Волновахского Рогумфт Украины в Донецкой области Ворошилиным ЕС и Шимановым а, а, которые обслуживали территорию, где совершено уголовное преступление, с целью незаконного задержания лиц, совершивших уголовные преступления, а именно кражи имущества Барда Искринникова проведение с ними следственных действий, создание искусственных доказательств, фальсификации материалов уголовного производства 120140506300015559 и быстрого направления по ним обвинительного акта в суд. В этот же день, 2014 года купец С. Бойник С. и Иванечкин А.Л. доставлены в административное здание Волновахского Рогунфт Украины в Донецкой области находясь в служебном кабинете 10 Волновахского РОГУМФТ Украины в Донецкой области, работники милиции Ворошилин ЕС и Шиманов АА сообщили купец ЕС Иваничкину АЭЛ и Банику СС об их задержании, как людей подозреваемых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, без составления и предъявления каких-либо документов, предусмотренных УПК Украины. После этого, в период с 18-12-2014 года по 22-12-2014 года Ворошилин ЕС и Шиманов А. Умышленно, по предварительному согласованию с Кухтиной АП, заведомо незаконно задержали и удерживали в кабинете 10 волновахского Рогумфт Украины в Донецкой области, который расположен по адресу Донецкая область, города Волноваха, улица Энергетический, дом 3, Купец ИС, Баникас С, Иваничкин Наэль с целью возможности проведения с ними следственных действий и лишения их возможности свободного передвижения. В свою очередь, реализуя совместный с Ворошилин ЕС и Шиманов АА преступный умысел Кухтинапы 18-12-2014 года, в период времени с 20.00 до 20.20 часа, находясь в административном здании Волновахского Рогумфт Украины в Донецкой области по адресу Донецкая область, города Волновахская, Наваха, улица Энергетический, дом 3, в рамках уголовного производства 122014050630001559 провела обзор, в ходе которого изъяли имущество потерпевшего Скринникова, при этом составив соответствующий протокол, сфальсифицировав сведения о присутствии во время указанной следственного действия понятых Барибкина МВ и Скиданов М, участие которых является обязательным, согласно части 7 статьи 2 223 Уголовного процессуального кодекса Украины. Для дальнейшего скрытия факта незаконного задержания указанных лиц в административном здании в Волновахском Рогумфт Украины в Донецкой области и возможности проведения с ними процессуальных действий. Работник милиции Шиманов а. умышленно, являясь должностным лицом, по предварительному сговору, группа лиц с Ворошилиным ЕС и Кухтиной АП, составил в отношении купец ЕС, Баникас С. и Иваничкина Л. заведомо ложные официальные документы, а именно протоколы с приложениями о совершении ими якобы 22.12.2014 года административного правонарушения, предусмотренных статьей 173 Кодекса Украины про административное правонарушение, а именно протокол 240.202, 22.12.2014 года административного правонарушения, предусмотренных статьей 173 3 Кодекса Украины про административные правонарушения, а именно протокол 240 240181, 22-12-2014 года административного правонарушения, предусмотренных статьей 173 Кодекса Украины про административные правонарушения, а именно протокол 240 201 25-12-2014 года административного правонарушения, предусмотренных статьей 173 3 Кодекса Украины про административное правонарушение, а именно протокол 240 240198, 29, 12, 2014 года административного правонарушения, предусмотренных статьи 173 Кодекса Украины про административное правонарушений, а именно протокол 240 207, 29 12 2014 года административного правонарушения, предусмотренных статьей 173 Кодекса Украины про административное правонарушение, а именно протокол 240 206. 3012-2014 года административного правонарушения, предусмотренных статьей 173 Кодекса Украины про административное правонарушение, а именно протокол 240208, 0501-2015 года административного правонарушения, предусмотренных статьей 173 Кодекса Украины про административное правонарушение, а именно протокол 240221, 06 01-2015 года административного правонарушения, предусмотренных статьей 173 Кодекса Украины про административные правонарушения, а именно протокол 240 223. 08-01-2015 года административного правонарушения, предусмотренных статьей 173 Кодекса Украины про административные правонарушения, а именно протокол 240 224. Продолжая совместный преступный умысел Кухтинапы по предварительному сговору групп лиц с Шимановым А и Ворошилиным ЕС, умышленно, будучи должностным лицом, с целью незаконного задержания лиц, совершивших уголовные преступления, а именно кражи имущества Барда НП и Скринникова, проведение с ними следственных действий, создание искусственных доказательств, фальсификации материалов уголовного производства 12014050630001559 и быстрого направление по ним обвинительного акта в суд, находясь в неустановленное время и дату, в промежуток времени с 18.12.2014 года по 16.01.2015 года, по адресу Донецкая область, города Волноваха, улица Донецкая, дом 279, провела следственный эксперимент с бойником СЭС для уточнения обстоятельств совершения им кражи. При этом, в нарушении требований части 7 статьи 223 Уголовного процессуального кодекса Украины, Кухтина АП провела данную следственное действие в отсутствие понятых. По результатам эксперимента Кухтина АП умышленно, будучи должностным лицом, составила заведомо ложный официальный документ, а именно протокол следственного эксперимента от 10.01.2015 года с фототаблицей, сфальсифицировав сведения о том, что при проведении следственного действия с 10.00 до 11.00 часов присутствовали в качестве понятых Лощенко Илье и Ерош Юа которые участия не принимали. Также установлено, что Байник СС, Купец ИС и Иваничкина Эль 10.01.2015 года держался в ИФС Волновахского РОИ для проведения следственных действий не выдавался. Однако, фактически, по состоянию на 16.01.2015 года Байник СС, Купец ИС и Иваничкина Эль уже содержались под стражей в Мариупольском СИКПСУ в Донецкой области и не мог знакомиться с указанным документом клиентам. Совместные преступные действия Кухтиной АП, Шиманова А, Ворошилина ЕС с заведомо незаконного задержания Байника СС, Иваничкина Л и Купец ИС и служебной подделки потащили для последних тяжкие последствия в виде нравственных и физических страданий и нарушения их процессуальных прав. Таким образом, обвиняемая Кухтина П., действуя умышленно, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группы лиц, совершил служебный подлог, а именно составление заведомо ложных официальных документов, повлекшие тяжкие последствия, то есть уголовное преступление, которое предусмотрено части 2 статьи 28, части 2 статьи 366, части 3 статьи 370 1 Уголовного кодекса Украины пострадавшие в уголовном производстве по части 2 статьи 28, части 2 статьи 366, части 3 статьи 371 Уголовного кодекса Украины. 1. Бойник Сергей Сергеевич, 13.10.1985 года рождения, уроженец города Харькова, гражданина Украины, проживающий по адресу Донецкая область, Волновахский район, село Голубицкое, улица Степная, дом 9, в настоящее время отбывает наказание по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины в Синельниковский к 94 УТПС в Днепровской области. 2. Иваничкин Александр Леонидович, 0705-1977 года рождения, уроженец города Макеевки, Донецкой области, гражданин Украины, проживающий по адресу Донецкая область, город Донецк, улица Берзарина, дом 43, в настоящее настоящее время отбывает наказание по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины Ореховского ВК 88 УТПСУ в Запорожской области. 3. Купец Ирина Станиславовна, 26-11-1984 года рождения, уроженка города Донецка, гражданка Украины, проживающая по адресу Донецкая область, город Донецк, улица Красногоровский, дом 4, квартира 26, в настоящее время отбывает наказание в Приазовской ВК 107 УТПСУ в Донецкой области. Обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемой Кухтиной АП предусмотренных статьей 66 Уголовного кодекса Украины, не установлено обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемой Кухтиной АП предусмотренных статьей 67 Уголовного кодекса Украины, не установлено. Основание для применения мер уголовно-правового характера в отношении юридического лица отсутствуют. Материальный ущерб уголовным правонарушениям не причинено. Во время досудебного расследования гражданский иск заявлялся. Судебные издержки в ходе досудебного расследования составили 33 364 ГРН. Обвинительный акт составлен 21 сентября октября 2016 года в помещении 2 следственного отдела Следственного управления прокуратуры Донецкой области по адресу города Мариуполь, улица Университетская, 6. Суд над Кухтиной Анной Петровной продолжается по части 2 статьи 28 Уголовного кодекса Украины «Совершение преступления группой лиц». Группа лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией. Части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины «Служебный подлог». Части 3 статьи 371 Уголовного кодекса Украины «Заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание» Содержание под стражей.